賞金稼ぎのたまり場に一人の女が足を踏み入れました男たちはにやけた顔で彼女に目線を送りますしかしすぐさま顔色を変えて視線をそらしてしまいましたなぜなら彼女の左手と左足が鈍く光る戦闘用の義肢で 武装されていたからです彼女が向かったのは手配書が張り出された掲示板ふとその中の一枚に目が留まります手配書には少女ばかりを狙う凶悪な猟奇殺人鬼 た妹の顔が浮かびます彼女の心に怒りの炎が広がっていきました彼女は手配書を剥ぎ取り店を出ました凶悪な殺人鬼をこの世から消し去るために 住みかを探し彼女は街を歩きます裏ぶれた街の中はいつかどこかで見たような風景でした彼女は何度もこんなことを繰り返していました何人もの賞金首を殺してきたのです 戦が目的ではありませんでした彼女を突き動かすのは怒りこの世の悪に対する憎しみの怒りでしたしかしどれだけ悪人を殺しても消えた命は戻ってきませんそしてこの世から悪がついえることも 彼女の心の隙間にほの暗い疑念が入り込んできますくしゃり携えた手配書を強く握りしめ彼女は雑念を振り払いました迷いは捨てなければなりません彼女の心を支えているのは己の力だけなのだから 町外れに佇む 古びた屋敷そこが殺人鬼の住処でした屋敷へと足を踏み入れた直後彼女は立ち止まりますおびただしい数の罠が目の前に張り巡らされていたのです仕掛けられた罠に翻弄されながらも彼女は前へ進み 一番奥の部屋で殺人鬼を追い詰めましたその殺人鬼は卑屈で臆病な男でした追い詰められた恐怖でタガが外れたように笑っていますそして男の背後には鎖につながれボロボロになった少女 男は少女にしがみつきながらこの子は僕の最高傑作なんだそう言って笑い続けます彼女は表情一つ動かさず一振りで男の首を落としました殺人鬼は己の死に気づく様子もなく 最後まで笑っていました危険を排除したことを確認し 彼女は少女の鎖を解いてやりました傷ついた少女に手を差し伸べた瞬間少女は彼女に襲いかかりました少女は隠し持った凶器を振りかざします殺人鬼は少女のことを自分と同じような殺人鬼へと教育していたのです 彼女に選択の余地はありません義手で少女の攻撃を受け止めその体に剣の切っ先を突き立てました少女の瞳がゆっくりと光を取り戻します 失ってしまった幸せを求めるようにゆっくりと力を失いながら自分の力を信じ続けた彼女は問いかけました私の力は一体何のためにあるのかとしかし少女の亡骸が それに応えてくれるはずもありません静寂の中に少女の血の滴る音だけが響いていました